Всем привет! А, я сейчас вам покажу опыт, а, где продемонстрирую работу двигателя, объем двигателя 1,6 э, литра, а, работу двигателя на гремучем газе. Э, для начала я запущу двигатель на бензине, подам э, гремучий газ и последовательно отсоединю форсунки. Вы увидите, что получится из этого. Сейчас двигатель работает на бензине э, с подачей воздуха. Воздушный фильтр для удобства я снял. Значит, обратите внимание, подаю водород. Убираю. Теперь э, подам водород и по одной буду отключать форсунки топливные. Первая. Вторая. Но ну, вы уже видите, что двигатель практически не работает. Сейчас отключу третью. Третья. Ну, все, практически двигатель заглох. Водород перекрываем. Вот, а сейчас я проделаю то же самое, но а, полностью перекрою подачу воздуха. Надеваем обратно форсунки. Заводим автомобиль. Открываем водород и перекрываем подачу воздуха. Теперь убираем форсунки. вторая. Третья. И, и четвертая. Все форсунки убраны, отключены. Двигатель работает только на водороде. Закрываем водород. Двигатель глохнет. Ну вот и все.